asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen télévision Louga TV 20h30 daal di nuy jot xibaar yi lii gën a fës ci bopp xibaar yi ñetteelu vague Covid 19 ba moytuwut dana daal di am ci réewum Sénégal koy xam ne lu nu mel docteur Abdoul Aziz point de presse boo xam ne nii waa marché bi waa ñi nekk ci diwaanu marché bu Louga ñoo ko doon amala ngir wane seen naqar ca nekkinoo ñu nekk ca marché boobu bii ki nga xam ne nag euh, mooy foofe ca diwaanu Rita Diaw ngan nga ñu doon amal niki démb ci tiwaayub Serigne Mahmadan Mbacke ngir euh, sargal ja ki nga xam ne nag mooy euh, Serigne Mourtada Mbacke lii la woon li gën a fës ci bopp xibaar yi ni si tuuti ci faram fàcc comme ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp xibaar yi ñetteelu vague euh, Covid 19 ba may tuut mën naa am ci réewum Sénégal li waral lu ni mel nag ñàkk sàmmonteeg euh, mesures yi nga xam ne moom la way kër euh, docteur joxe ki xam ne lu ni mel nag mooy ki nga xam ne mooy docteur Abdoul Aziz mi nga xam ne moo nekk ci hôpital Ahmadou Sakhir mbay bu Louga ragalu ci dara am ñoo xam ba léegi dañ ko musul gëm gëmuñu ko gëm ñàkk gëm bi moo tax ba am na ñoo xam ne ñàkkuwuñu ca loolu aussi lu doy waar la quoi parce que léegi boo xoolee xew yi teel a commencé waat boo xoolee ci oto yi ni ñuy tampaloo noonu la mel et en plus boo wàccee léegi nga xool ñu néew ngay gis ñu sol seen masque waxuma nag raxasu moom presque daanaka léegi kenn raxasootul loolu lépp dafa nekk ci loo xam ne ne du bokkul ci lii xeex euh, euh, Covid bi ca lan la ñuy jëmee mooy ñu jëmee ci troisième vague. voilà léegi da ngay dégg sax ñu naan ay variant variant maanaam virus moom dafa naqaree xam ndax day soppeeku soppeeku tey soppeeku na ba indi fi beneen variant boo xam ne ne léegi il faut ñu jëlaat yeneen jumtukaay yeneen gëstuwaay pour mun ko xeex. message bi ma lancé rek mooy message bi nga xam ne moom lañu war a lancé maanaam di raxas loxo yi di sol masque yi te moytu xew yi. ca ku ciy génn li gën ngaa gàtt nga yore sa gel di ko def say loxo loolu daal daf naa ne bu ñu ko defee ca aussi respecté ñàkk yi ñàkk ci benn yoon defaat sa deuxième tour au moins ñàkk yi mat ca gën a moytu bu ko defee. jàng ak njàngale la ñuy daal di wax tey ji nag ci talaata ji yem ak juróom-benn fan ci weeru juillet nga xam ne nag lii nga xam mooy examen CFEE yi ñu daal di koy door niki tey bu ñu xoolee nag li euh, bind woon ci ay candidat mi ngi toll ci juróom-benn junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci euh, lim boobu buñ ci jëlee ñi ngi toll ci ñetti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay euh, jigéen yoo xam ne nii ñoo ca bindu ñi nga xam ne nag ñooy autorité yi nga xam ne ñoo ngànk wàllum jaag ak njàngale ci Louga ki nga xam ne mooy euh, Serigne Bamba Seck moom mi nga xam ne moo nekk ci IEF bu Louga ànd ak euh, gouverneur ak euh, sous préfet dugg ci yenn ci centre yi ngir nag nemmeeku naka la examen yooyu di tëddee Daouda Diop la ñu daal di déglu mu indil ñu ci ay leeral. li nga xamante ni moom la xale yi sem 2 yi di amal at mu jot muy seef amal nañu ko fii ci Sénégal tey jii ci talaata ji juróom-benni fan ci weeru sulet atum 2021 Rawatina ci Luga nga xam ni tey jii adjoint gouverneur àndoon na ak IA ak IEF bu Luga di Sëriñ Bamba Seck defoon tuuru lekkool yi centre d'examen yi nga xamante ni am nañu ci Luga ngir xool ndax condition yi réunir na ngir xale yi amal examen yi bi ñu demee xam nañ ni condition yi réunir na xale yi mën nañoo def l'examen bi ci jàmm ak salaam Euh, te mu euh, doon ci ay conditions yu jàppandi fàttali ni Louga ren ji 6476 candidats la ñu am ci CFEE bi ci 6476 yooyu 3688 yëpp jigéen la te amee na it 36 centres d'examen euh, fii nga xamante ni moom mooy ci Louga adjoint gouverneur ak IA préfet ak kii di inspecteur de l'éducation de la formation Serigne Bamba Seck kontaan nañu ci anam yi nga xamante ni moom la l'examen bi dooree fii ci Louga. mouvement ànd defar suñu marché di ab mouvement bu nekk fii ci diwaanu ko Louga ca marché bu Louga la ñu xëy nag ngi amal fa ab point de presse jàkkaarloo ko taskatu xibaar yi ngir réew nag daal di wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkanteel ca marché boo bilee daal di nañ ci yëkkati lu ci mel ni ñànk courant bu nga xam ne am na ca marché ba Euh, coupure de courant yu bëri daal di leen di lëjël waaye ñàkkum sécurité ba fa nekk ba yenn ci ay agression wala am wàllum càcc daal di leen di euh, sonal ñoom la ñuy daal di déglu ci micro Khadim Mbodj. ñi nga xam si ne ñoo nekk ci marché bi mooy ñi nga xam si ne tamit ñoo nekk ci dëkk bi te ñu am nekk ay autorité ci dëkk bi tamit ñu dimbale leen ci seen marché ndax ñun amuñu lu dul leen lu dul marché marché ñu tax a jóg marché lañ am marché lañ xam ndax li ñuy def ci marché bi duñ ko def suñ kër yi kon lañ bëgg ku ñu si jàppale. benn fii problème électricité dañ koy am rawatina événement événement Korité dañuy am problème électricité problème mu tabaski dañuy am problème électricité loolu ñoo ci interpellé monsieur le maire di ci interpellé képp koo xam si mën nga ci dimbale nga jàpp lañ ci ndax coupure courant bi chaque événement day coupure bay yàq suñu liggéey loolu nag ñoo ngi koy ñaawlu trop. ba ca topp tamit marché bi amul sécurité événement dañuy def fii ay barrage mais sécurité amu fii da ngay xool sama frère wala sama sama sœur bu yor fi benn cent mille am dugal ko ci postam ñu nangu ko ay xale yu ndaw doo ci mën dara ndax ñàkk sécurité marché bi day lëndëm chaque jour damay gis loo xam si ne damay bëgg a def damay bëgg a def tax taxaw defa défendre ko mais du ma ko man li tax du ma ko man damay ba xalaat ne su ma bàyyee sama place lañ koy sàcc moo tax du ma ko man mais loolu daal ñoo ngi ñaan ku ñu ci dimbale ba ca topp tamit mooy wàllu plante yi plante yi chaque année day cher ñoo ñoo ngi koy lancé appel ñëpp ñu jàpp lañ ci bu baax a baax loolu daal mooy suñu yitte mooy soxal wasalaamaaleykum maa ngi jaajëfal ñëpp. ci loolu la ñuy euh, desandi ba tey nag moom mi nga xam ne mooy président bi di euh, Pape Ndoye yëkkati na ay kàddu moom it ngir euh, yëkkati jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la ñuy amal ca diwaanu marché bu Louga Pape Ndoye la ñuy daal di teewlu ba tey ci Louga TV. bon initiative dañ koo taxawal. mouvement ànd defar sunu marché lancé ko depuis samedi bële ñu créé woon benn sesatal pour lancer mouvement bi moo waral sesatal bi tey jii sesatal bi dañ koo def ngir maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci marché bi ne ci mbedd mi bu tawee ñun ñooy sonn bu ngelawee mbalit mi ñun lay sonal ñu ne woon nañ jël initiative bi pour sesatal marché bi ci loolu moo tax ñu def lii ci kaw def boobu nag mouvement bi association bi ak mouvement bi ñu dooleel loolu taxaw dara taxawagul mais lii lancement la pour ñu commencer ko bon ci commencement boobu nag dañ ciy sant ay mbokki commerçant yoo xam ne ñoo ne ci marché bi ñu ci mel ne ñi nga xam ne ñooy commerçant yu mag yi seen seen place nekk ci kanamu tali tali bi nekk ci kanamam ñooñu ci dimbali mais bu kenn benn benn politicien jàpp ne yaa ñu jàppale wala kenn jàpp ni sa ci sa ci sa tur lañ ko defee defuñu ko ci turu ma Samba defuñu ko ci turu ma Demba mu euh, commerçant yi ñoo fi jeune commerçant yi ñoo ko jël pour def ko dañ ci buñ ciy sant nag dañ ciy sant ku ci mel ne suñu bàyyi mu jëy faal ndax bi mbir mi amee ñu dem taabal ko ci noppam dafa jug jël téléphone am jël otoom di ci ànd ñun guddeeg bëccëg dem ñu ñu dem maire tamit la ñu war a jox ñu jox ñu ko ba tey ñu ñu liggéey ci kon dafa am loo xam tamit bu lu sotti am boroom kon li ñu war moom mooy ñun waa marché bi booloo mooy doole jaaykatu daqaar bi jaaykatu madd bi jaaykatu jën bi jaaykatu dàll bi nañu booloo marché yëpp li ñu rawee mooy booloo fekk booloo wuñ li ñu am duñu li ñu bëgg duñu ko am Pape Ndoye moom mi nga xam ne mooy président ànd defar suñu marché moo doon yëkkati ay kàddoom ci Louga TV bu ñu jógee ci loolu dañuy daal di dem ba diwaanu Ngën Saar ñi nga xam ne nag ñooy waa section communale Pastef bu Ngën Saar ñoom nag ñoo amoon ab tukkim ndemeeku seeti ñi nga xam ne nag ñooy jigéen ña nekk foofule ña yëngu ci wàllum projet wàllum mbay ñoom nag la ñu daal di seeti woon waaye jooytul nañ leen seen ay jafe-jafe lu ci mel ni kat ndox ma nga xam ne moom la ñuy arrosé xorom sa ca nekk ñu bëgg ku leen ca jàppale waaye tamit leneen loo xam ne nii manqué na fa muy euh, am semence maanaam ay jiwu yoo xam ne nii manqué nañ ko lool ñu jooytu ko ñi nga xam ne ñooy waa section communale Pastef bu Ngën Saara ci loolu nag ka jiite woon délégation bi yëkkati enveloppe cinquante mille fukki junni daal di leen koy jébbal ngir daal di leen koy dimbalee Euh, dañuy daal di wax lu ñeel ngan goo xam ne nii amoon na foofa ca Riita Jaw euh, Serigne Mahmadan Mbacke mu Serigne Mourtada moo fa daal di demoon ngir waa Riita Jaw bés ba ñu doon taxawal ngir delloo ca njukkal Serigne Mourtada Mbacke moom mi nga xam ne nag mooy wajuru Serigne Mahmadan Serigne Mahmadan Mbacke yëkkati na fa ay kàddu ngir euh, daal di waxtaan ak askan wa nekk ca diwaanu ko Riita Jaw moom la ñuy teewlu moom kilifa gi Serigne Mahmadan Mbacke. Serigne bi ne waa dëkk bi am nañ lu jafe. ndax bari waa nañu daa ñëw ci Cheikh Mourtada naan ko dañoo bëgg a wutal la bés ngir sant la ca sëriñ bi ne ay nit ñëw nañ ci sëñ Mourtada du benn du ñaar di ko tàggu ngir wutal ko bés di ko ci delloo njukkal waaye ku ko wax loolu rek danaa la booy sant santal yàlla santal yàlla rek xam na ne yàlla li muy def yàlla gis na ko rek kon daanaka soxlaatul moom daa xamoon ne li muy def yàlla gis na kon soxlaatul sant nañ sant yàlla rek moom boo sant yàlla rek duggaal na ci cantam sëriñ bi ne leen na ngeen ko jàpp muy bésu cant yàlla ndax foo bëgg a teew teew fa rek loolu yàlla rek a ko mën Cheikh Mourtala wax leen ne leen na ngeen jàpp bés bi su ak seetee rek ngeen def ko bésu jàng alquran jàng xaside yi def ay ñaan sëriñ Mahmadan Mbàkke moom la ñu doon teewlu waaye ci ngan googu la ñuy desandi ba tey moom mi nga xam ne mooy euh, président daayir euh, Ansaarul Diin bu nekk ca Touba Rita Diaw yëkkati na ay euh, kàddu tamit ngir jëmale ko ca mbokk yi nga xam ne ñoo teewoon ca bis boobu lee di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di am mbégte kontante ci bis bi tey muy bis boo xam te ni bis bu màgg la ci ñun waaye bis la boo xam te ni bis bu màgg la ci tund Touba Rita Diaw gépp ndax bis la boo xam te ni Cheikh Mouhamadou Moutada moo ñu ko jox jox goomu jox googu nag moo ñu ko jox nekk loo xam te ni lu tawféex la ci ñun ndax sëñ Mahmoudan dafa wax ni Cheikh Mouhamadou Moutada bala moo joxe bis yàlla da cee ànd yonent bi ànd ci sëñ Tuubaa ànd ci mu doog koo joxe kon duñ def lu dul bëgg ak kontaan rek ngir taxawal bis bii jërëjëf mais mu mel na ni euh, comme ni ma koy waxee rek mooy que ni bis bi euh, gis na ni coono la waaye mu mel na ni coono jooju daal di feeñu waaw coono la waaye coono mbégte la ak bànneex ndax coono boo xam te ni doo ko ñàkk mukk ndax li sëñ Tuubaa waxoon rek waq di xawaa ijil lazina daamu fii xidmati waxam lahum maaraamu loolu rek lañ ciy sàkku te jàpp naa ni képp ku ko ci sàkku da nga ko ci am moo tax lu mu metti metti metti metti dañ ciy taxaw rek te xam ni fay googu moo ëpp doole lépp waaw ñu tamit ñu gis ni tamit euh, gan yi tamit ñu ngi jógee partout di ñëw euh, pour màggal bis bi lan ngay wax si loolu waaw di ci kontaan bu baax a baax a baax ndax ñoom ñëpp suñuy wóolare leen ndax danoo bokk loo xam te ni mun ñu koo séddoo mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa te liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi ñu bokk nag moo tax ku nekk bàyyi ko fu nekk ci àdduna ñëw teewe bis bi ngir màggal kook ñun kon di leen ci sant bu baax a baax di ku mel ni waa daayira Touba Ngën Saar ak waa daayira yi nga xam te ne ñoo fi teew ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan Wally Seck moom mi nga xam ne nag ab artiste la nekk waykat fii ci diwaanu ko Sénégal ginnaaw coow li nga xam ne nag jógoon na fii ñu koy jiiñ lenn ci borom ñaari tur yi ginnaaw ab concert boo xam ni defoon na ko ñu ne da ca affiché drapeau waa LGBT di kër goo xam ne ni nag ay borom ñaari tur yi ñoo ko moom ginnaaw loolu nag moom Wally Balago Seck daal di ne génn amal nag ab vidéo ngir weddi lu ni mel waaye nag di araftu képp koo xam ne nii tegati nga lu ni mel cépp deram dana daal di lay yóbbu foofilee ca yoon moom Wally Balago Seck la ñuy daal di teewlu ay kàddoom. maa ngi ñaan autorité sénégalaise à ce que ñu dimbali ma parce que sonn naa c'est fatigant aussi vraiment ci par rapport ak sama famille par rapport ak sama njaboot métti na ah. et je pense que war nañ ci mën a def jéego maa ngi def silence rajo rek mais trop c'est trop aussi day mel ni à ce que sax man liñ may reproché dafa am lenn lu may ragal non non non aw ma lu ma ciy ragal parce que man musuma bokk ci association ni lobby mais la ci de près ou de loin. lobby boobu ngeen di tudd muy borom lobby ñaari tur yi musuma bokk ak ñoom musuma bokk ci ñoom du ma tudd seen tur nag di def promotion bi sax comme ni ngeen koy defee ñenn ñi ci sénégalais yi. te à partir d'aujourd'hui permettre tuma quiconque ak ku mën a doon ak foo mën a nekk. ngay wax ci man sama der bi di ci teg lu ñaaw soo ko defee dinaa la yóbbu ci yoon te dès demain am na citation yi dem ñu war a wuy ji ci yoon parce que dootuma permettre kenn di jël dara di ko teg ci sama der bi et ñi nga xamante ni ñu ngi dem pour wuy ji ñi may képp ku ma yónnee citation ci sama pôle d'avocat yónnee la ko ak koo mën a doon maa ngi ñaan Sénégalais yi bu ma ci kenn ñaan njekk parce que bu ñu jël sama der bi di ci ma traité du n'importe quoi di dal sama kaw di ma wax du n'importe quoi ñoom ñëpp xam nañ ma te kenn du ci woote défendre. ku ko defati dana la yóbbu ci yoon moom la daal di wax moom Waly Balago Seck la nga xam ne moom la ñu koy jiiñoo révision liste électorale bindu ci wàllum euh, li nga xam ne moo ñeel euh, liste électorale yi ak euh, wutum carte d'identité moom Mame Mbodj nag di yëkkati ay kàddu ngir indi ci ay leeral la mi nga xam ne daal mooy Sénégal daf cee toll ci retard boo xoolee nag loolu les recul démocratique lay euh, nuróot ndax réewum Sénégal waroon naa mën a weesu fii euh, ci li nga xam ne nag mooy ay révision liste électorale waaye nag joxoñ na baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy euh, way ku jéggi opposition bi nee nañu dañu ci seetaan ba mu ëpp Mame Mbodj moom la ñuy jokkool ci par téléphone depuis Italie ca Torino. waaw maanaam liste jaadu jaadu nañu ñu ñu révi def révision yi. ah nit ñi nga xam si binduñu woon aussi ñu bind leen nit ñi nga xam ne si ah, matuñoo matalagun woon ay at ñu ñu ñu bind leen mais loolu lépp man jàpp naa ni euh, suñu opposition yi daal wax dëgg fa yàlla euh, li ñu war a liggéey lépp lépp dafa des quoi waaw parce que Euh, doxuñu vraiment ni ñu war a doxe processus électoral ni mu war di doxe ñu ñu ñu ñu ñu jàpp ci euh, maanaam saytu ko bam bam jaar yoon parce que nag vraiment un pays comme le Sénégal ah boo xam si ñun biñ dee xale lan doon wax naan Sénégal moo gën a avancé démocratie ci Afrique bu ñu demee ba nga ni si suma ñu ñu am ay problème mu ay ay liste ay révision yi liste ak ay problème mu fichier vraiment loolu ah c'est déplorable vraiment ah dellu gannaaw la quoi dellu gannaaw bu mat bu mag a mag a mag a mag la. fekk Sénégal képp koo xam ne si matal nga 18 ans rek dañ lay inscrire automatiquement ci liste électorale yi waaw loolu moom ah, Sénégal waroon naa àgg foofu mais bu ñu demee ba mu nëgë ni jamono 19 2000 année 2000 te nga si ay année ay année 78 la doon année Sénégal am na démocratie ñu dem ba 2000 Sénégal mënut a avancer ci affaire ay fichier électoral ak ay kii daal vraiment c'est déplorable loolu daal vraiment metti na lool. waaw ak citoyen boo xam ne si da ngay am say droit te kenn du la ko jox loolu moom dafa metti lool te yow lii sa devoir lépp ñoom lu bu lu lu lu la mën a. Euh, war sa kaw di la ko dañal ñi ngi koy war di la ko dañal te euh, yow munoo am fexe ba am sa benn droit boo xam si yaa ko moomal sa bopp. war na noo weesu foofu quoi nit ki bala ñu laa jox sa sa xàq rek nga laaj ko loolu war nañ ko passé waaw war na noo passé loolu euh, dëgg dëgg dëgg démocratie moom lañ war a doxal ci réew mi malgré sax que ni xëy na démocratie en cent pour cent lépp lépp lépp mënut a jaar yoon waaye nag lii gën a élémentaire moom. moom war nañ koo weesu moom fi mu toll nii jamono ji ñuy wax ah man nag li may wax mooy Sénégal yi nañ jóg taxaw jéem a kaas seen i droit li nga xam si ñoom ñoo ko moom seen xàq ñu di ko laaj mooy dëgg parce que nag dëgg nit moom ah violence moom baaxul waaye nag li nga xam si mooy sa xàq moom war ngaa taxaw ni nan ma ko jox parce que yaa ngi def say devoir jërëjëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom Mame Mbodj moom la ñu doon jokkool par téléphone foofu la ñuy daal di jaar rek daal di ndar képp xibaar yi jox leen digab daje ba beneen yoon Bara Cissé moo nekkoon ci présentation bi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci réalisation bi Serigne Khadim Mbodj Seydina jaajëfal leen baax ginnaaw bu ñu wàccee suñu kàddu seen émission repère da ngeen ko ànd ak Maysa Niang bàyyi leen ngeen topp suñu programme ci Louga TV la première seen digital fii ci diwaanu Louga